en Saskatoon. Llevamos ya dos noches de viaje y como podéis ver ha caído una tormenta de nieve tremenda durante esta noche. No vemos más que nieve a nuestro alrededor, se hace difícil ver las cosas desde la ventanilla del tren y aquí pues eh, tenemos, como, podéis, podréis ver, tenemos nieve a punta pala y más. Así que seguimos con el viaje, hemos pasado ya la segunda zona horaria, hemos perdido dos horas con respecto a lo que salimos de Vancouver y bueno, eh, son aproximadamente las 9 eh, y 20 de la mañana, eh, nos encontramos ahora, tenemos una paradita y esta noche acabaremos el recorrido alrededor de las 9.10 en Winnipeg, donde tendremos una parada ya más larga y nos lanzaremos ya a la aventura los últimos kilómetros para Toronto. Todavía no hemos llegado ni a la mitad del viaje, nos queda y <laughs> parece que vamos a tener paisaje nevado para mucho rato aquí en las praderas.